qisaduwaatan xafladbuwaatan gabdhaheenna qaaliga hadalkayga qora qalbiga waad qilcisani qamoojaya qaarad kaaran ka imid dallarban ka imid qisaduwaatan xafladbuwaatan gabdhaheenna qaaliga hadalkayga qora qalbiga waad qilcisani qamoojaya dushooda dushoodan ka yimid samada sareeyayo dallarban ka yimid dooqayga isoo dir maro isoodin saddex habeenkii habeenkiibaas hoodin dadkii way hurden kulli camar alle way hurdeen habeen sabti bay ahayd geedahuna jiifa barmuda waaya namarig waaya asxaabtayda kici hal mar wax u sheeg taageerahayga iqaboojeya xafladda dhexdeeda iqaboojeya absi weeye daaya iqaboojeya horax baa iga qabo jeehay deel cusub weeye khilaafaan lahayn unahay khaldi meesha wagu booge iftiba ka baxaye hillacba ka baxaye wiilashu waxay dhehen naqabo jeehay qaradkaaran ka yimid dalleerba ka yimid qisadu waatan xafladu waatan gabdhaheenna qaariga hadalka iga qora qalbiga waa qilcisani qabo jeeha qaradkaaran ka yimid dalleerba ka yimid qisadu waatan xafladu waatan

fall. Prepare for takeoff, everybody on the floor. Yep. القعد واتن نوماديك برمودا ساحب شيل cause we got it. So hey to get your loot up. يببئي قوتي تبدي عن اسم توسي ساحب علي a hoe قفدينا باقي موزي. I'm just getting it. Shorty was my mission. Uh-huh. A quarter to three, man, your girl will be missing. I play it in a pen. Suffer by the image. You know what it is, so what it you a bitch. The party on fire, your girl on fire show you that I need ya Ankara كايمت دلربا كايمت قصة دواتن حفلة دواتن نبه المقارقة عبر كايقة قورة قلبي قواتم عسن القواجع قارة كارة كايمت دلربا كايمت قصة دواتن حفلة دواتن نبه المقارقة عبر كايقة قورة قلبي قواتم عسن القواجع